wekahlali nango phela uhungani Ndlovu lona phela oyiactor e-, uthe wavele wasuka wangenela kwi-hashmark wapheni challenge leyo phela ka-andile mpisane hayi hayi hayi ngiyakutshela wena uvele nje kwaphambana ngisho esihamba ngodolo ngedolo esinedolo isalukwazi ngendlela ayenze ngakhona ngendlela abantu abajabule ngakhona bathi wow yiyo into engabe beyenziwe u-andileli i-challenge yakhe ifike yavuma uhungani hawu kanjani na hhayi webahlali awumeke ngize nazo so uandile mpisane waphuma waqhamuka ne-challenge yakhe phela yomculi yeculo lakhe phela e-, elithi makhwapheni hawu Suthi le challenge yakhe mehamba indawo uthi uyayenza iyamphika. Methi uyayenza iyamphika. Ayi waqhamuka buhungani lo yi-actor phela. Neqhamuka uhungani eyenza yena le challenge yakhona eyenza kwavele kwaphambana umuntu baze bathi abanye akashiye kwiskandala vele ayoba i-musician ngoba iyamuvuma cabanga ngoba phela le le challenge eyomunye inomnikazi wayo kodwa kuyena ifike nje yamgqoka yahlala ikona lento ekuye kuthiwe ezinye izinto yazi uzozenza zivele ivele into ingakufuni ivele ingafuni nokuhlala kuwena uthi uyayenza kube nhlangazimuka nomoya so-ke uhungane-ke engathi vele yena ithema yenza le challenge wow kwavele kwawu wow yazi kuhlule noma esethe wakhipha wathi kuma-fans wakhe ayi-10 uzowanika 1000 1000 each just for le challenge yakhe ayikhiphile uyamakhwapheni kodwa nje still i-challenge yakhe ayizange yena mnikazi wayo ayizange yamgqoka at all okunalokho-ke ihambile yayomgqoka uhungane wabonakala eyenza vele yo abantu bashana amakhanda bathi ya uye-ke ongabe ukuyona lento kodwa bajika futhi bajikela yena uhungane ndini ndlovu kwathiwa akabhekane noku-acta kwakhe angabe manje eseza la emculweni nabo-ke abanye bathi kanti ngabe unomakhwapheni yini nobhuti olwenzakalani ngendlela abethanda ngakhona lengoma ukuthi umakhwapheni okusho ukuthi ke kukhona obekushaya amanzi nje baphela ngeke uyithanda into ingenamthelela sekukhona umthelela okhona ungaboni uthanda into nje khona la ihamba khona osekuzeke kwakwavela ukuthi vele bekune bekunomthelela kodwa uyabona ukuthi i-challenge yakhona still ayimvumanga yena asazi ke mhlawumbe usazopick up ngoba phela nangu kungani uthe wayiveza wayi kwabantu bashana ngamakhanda ukuthi nje wow waze wayenza kahle mhlawumbe asithembeke manje ukuthi uzothi weseyenza ke uandile mpisane ibese-ke iyamgqoka ibese iyamvuma asithembe ukuthi khona-ke futhi mhlambe la kuzoba khona nenye indawo lazothi ayonandisa khona eh abese eyayenza ke nani ke kodwa phela ke mphakathi ke nani ke mafenzi phela nimsupporte omunye umntwana ukuthi abone nathi lento ayenzayo ayi ayibhedi or ayiphuma eceleni izohlangana i-right so asenzeni njalo ke ke bafethu noma kuthiwa into yomuntu awuyithandi yazi mina nginenye inhliziyo ngisho ngakuthiwa ngiku um ngibona ipage yakho or lonto vele it's not my favorite thing or ayingichazi ngalutho but just ukuthi nje ngikusize ngikusupport ngiyaye ngiklikhe ulike or ngenze something ngenze ngiacthe ngenze something so thina abanye bethu vele asinayo that thing angazi noma uyawufila ukuthi mawuzolike into yomuntu or uzosupport wenzeni whatever kumele uyenze kuloyo social media sukuyona uyasufile engathi sowenza into errong come on guys i-support it's not about into oyithandayo it's about ukuthi nje umuntu uyamsupport ukuthi naye akakhule ngelinye ilanga kuleyo nto akuyona ngiyacabanga ukuthi-ke ngikhulume kwanele ngicela-ke zithandwa ukwehlukela ngenzasi nami ke ngithatha indawo nami ngifunda ukuyithoba njengomuntu wesimame <laughs> ngiyanithanda njalo nginithanda ukufa ningakhohlwa-ke phela nakumina phela nenze phela nakumina nikhombise nilike nifollowe nakumina nisubscribe guys come on why vele nenza njena <laughs> ngiyanithanda kodwa okusalayo